ちゃんと追いますみんなの声もちゃんと聞きますどうかもう一振り俺に力をくださいもう嫌なことから逃げたりしません